Oi, me chamo Violet, tenho 15 anos e sou a irmã mais velha. Estudo na mesma escola que minhas irmãs, sério, é muito chato. Eu não posso falar com ninguém. Eu até que sou popular na escola. Oi, eu me chamo Juni e tenho 14 anos. Sou a garota mais popular da escola. Tem várias garotas atrás de mim, mas isso não importa. Me chamo Iris e tenho 12 anos. Eu sou uma das meninas que todos gostam. Eu amo panas, então é isso. Tchau!